Biedny ja, biedny ja. Świnie interesowały mnie już od e, dzieciństwa. Mam jakąś, czuję jakąś sentymentalność do tego stworzenia. E, dlaczego? To może wejdziemy mm, w dźwięki i, i wolum. E, no i tak te świnie rosły, rosły i, i mamy świnie dookoła. Cała jabłonka jest zapakowana świniami. Jest to mistyfikacja oczywiście, ale ale taki motyw sobie podjąłem i, i to, ten motyw już y, chodzi za mną. Już od lat, y, kiedy byłem w Norwegii, też wystawiałem świńskie sprawy. No i tak się bawię tym. No, to jest taka blaga też y, w mowie Witkacego. Także to, to ma jakiś oddźwięk. To świeci tak, ale ale właściwie to e, emocjonuje się e, tak, żeby, żeby ta świnia trochę tak świeciła tym, żeby to, żeby, żeby była e, taka powierzchowna, no, świeciła się takimi, takimi bagatelami, jak, jak my przywiązujemy życie do, do życia. Może nie tak. Ta wystawa będzie niezwykle fascynującym doświadczeniem dla nas wszystkich. I tą wystawę bardzo serdecznie i gorąco tutaj z Andrzejem y, polecamy Waszej uwadze. Y, przyjdźcie do nas 1 maja na otwarcie sezonu turystycznego w Muzeum Morawskim Banku Dziękuję, zapraszam. To była symfonia <clears throat> tybetańska. <clears throat>